Аванын каршылыгын эске албасак анда шар парабола боюнча кыймылда траекториянын ар башка чекитинде шардын импульсун тарталы траекториянын баштапкы чекитинде импульс метр секунда ылдамдыгы менен кыймылдаган шардын массасы 3 кг жана горизонтко 45 градуста багытталган траекториянын эң башкы чекитинде шар горизонталдык бөлүктө баштапкы ылдамдык менен кыймылда анын импульсу эки оон бир траекториянын акыркы чекитинде импульс баштапкы чекиттегидей кырк беш градуста багытталган импульстун өзгөргөнүн байкайлы дене ордук күчүнүн жардамы менен гана кыймылдады импульстун өзгөрүүсүн ордук күчүнүн маанисине бөлсөк биз аракет этүүчү күчтүн убактысын таба алабыз демек дененин учуу убактысын тапса болот учуу убактысы төрт бүтүн ондон үч секунда болду бул убакыттын маанисин кинематикалык маселесин чыгарууда дагы аныктаса болот ал жерде дагы секунд булэ маани дал келди